अरे चौदह फरवरी वेलन टाइन डेच मारा यार और आयो होटल बुक करवा लिया कर जो तू इजहार अच्छा। ओ चौदह फरवरी वेलन टाइन डेच मारा यार कच ए आशिक जीवर कर प्यार दीवानी तार सामने ठा दीर दीवानी तेरे सामने ठा